Josuion, Imaz, Repsoleko bigarren kargodunak amaika mila seireun euro irabazten ditu egunean, eta konpainiaren irabaziak euneko amabostazi dira aurreko urtearen aldean. Euskadin berriz batazpesteko pentsioa mila laureun da gehi eurokoa da. Oligopolio elektrikoko handikiek beren zorroak betetzen dituzte argia pizten dugun bakoitzean. Ordain dezatela.